<laughs> que? The <laughs> Matou ele. Pega essa porra e vai pra Exit. Não, eu quero morrer. Viado. Sim, sim. <laughs> né? Pega com o pé e arrasta pro lado. Mano, o gato tem peso e pena, é. né? eles não. Tem encantamento, assim. Olha isso, Toma Tá passando pano com o gato. louco! Meu Deus! Ainda caiu pra cima. Ah, ele, ele derrubou o celular? Porra, eu não Sim. vi. Check this out. I'm inside my car. Ih, acabou a força. Alô. Let's put the window. Acabou a força, mano. A luz tá fraquíssima. Meu PC tá piscando que nem louco. Eu não sei como meu PC tá ligado. Quem diria? Ganhei o Molotov, cara. Ah, então. Segura. Ah! Olha o karma aí, ó. Olha o karma. Vai se fuder. Vai se fuder. Eu vou ficar parado. Mano. É, uma vez estão sendo churrascado aqui. Ô, oh, como é? Não! Ah, pelo amor de Deus, me fala que alguém gravou isso. Me fala que alguém gravou isso, cara. Eduardo, Shadow Play imediatamente. Aê, otário! Ah! Ih, tá preso! Ah, ai, ai, ah, é porque eu zoei. É, é porque eu zoei. please up, please up, please up, please up, please up, please up, please up, please up, please up, please up. Please up, please up, please up, please up, please up, please up.